Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Arabica und Robusta? Also das muss man sich so vorstellen, dass es weit über 100 Kaffeespezien gibt, also unterschiedliche äh, Gattungen. Und Arabica ist äh, die bekannteste, das ist Coffea arabica. Und dann gibt es noch Coffea canephora und davon äh, ist die Untergattung Robusta. Und deswegen, äh, obwohl es Coffea carnifora ist, wird es immer Robusta genannt. Das sind die zwei größten ähm, ja, Gattungen eigentlich, die man so kennt. Und dann gibt es noch ganz viele weitere, die eigentlich keine wirkliche Bedeutung haben. Also anhand des gesamten Kaffeevolumens auf der Welt macht Arabica 60 bis 70 Prozent äh, des Anteils aus und Robusta 30 bis 40 Prozent. Arabica und Robusta haben auch ganz unterschiedliche Anbaubedingungen. Deswegen sieht man selten eigentlich an einem Ort, dass beide Pflanzen angebaut werden. Ähm, robuster ähm, kann auch in tieferen äh, Gebieten angebaut werden, ist eben ein bisschen resistenter oder auch robuster, wie der Name schon sagt, gegenüber Krankheiten. aber ähm, ja, braucht auch nicht ganz so eine kühle Temperatur. Und Arabica wird dann typischerweise höher angebaut, also jenseits der 1000 Meter mindestens. Da ist dann das Klima ein bisschen kühler. andererseits sind die Kirschen oder die Pflanzen dann aber auch ein bisschen äh, anfälliger gegenüber Krankheiten und Witterungsbedingungen. Ein weiterer Unterschied zwischen Arabica und Robusta ist, dass die Arabica-Varietäten sich selbst befruchten können, also die brauchen keine externe äh, Bestäubung, während die Robusta-Varietäten eigentlich auf eine externe Bestäubung angewiesen sind. Und dann unterscheiden sich diese beiden Gattungen eben Arabica und Robusta sehr stark, was, es, äh, was den Geschmack betrifft. Das äh, basiert unter anderem natürlich auf der DNA, die komplett unterschiedlich ist. Also Arabica hat die doppelte Anzahl auch an Chromosomen, die Robusta hat, kann also aufgrund der genetischen Bedingungen schon viel komplexer und ähm, geschmacksvielfältiger sein. Und Robusta hat weniger äh, Chromosomen, dafür einen viel höheren ähm, Koffeinanteil ähm, und dadurch ist der Kaffee eben, schmeckt er auch viel bitterer. Also typischerweise schmeckt Robusta äh, ja, dunkel-schokoladiger, äh, ein bisschen bitterer, so ein bisschen äh, erdiger und im Nachgeschmack ist er dann auch mal sehr, sehr, bleibt lang zurück, ist so sehr schwer. Arabica hingegen schmeckt ähm, viel feiner so von den Geschmacksnuancen, ein bisschen äh, komplexer würde ich sagen, ein bisschen nuancierter, ein bisschen milder, hat eben weniger ähm, Koffein, ist dadurch auch ein bisschen weniger bitter und so einen leichteren ähm, Nachgeschmack. Weil der Robusta eben so einen ähm, schweren Geschmack hat, so einen rauchigen, erdigen Geschmack, leicht äh, an Tabak manchmal erinnert, wird er gerne als Espresso eingesetzt, also typischerweise im Espresso Blend. Oder man kann ihn eben, wenn man eine schöne Qualität von Robusta hat, auch als Single Origin Espresso trinken. Arabica hingegen ist so der feinere Kaffee, hat ein bisschen mehr geschmackliche Nuancen, ein bisschen mehr Säuren, deswegen nimmt man den typischerweise gerne als Filterkaffee oder eben auch als Espresso, entweder Single Origin oder manchmal dann in Kombination mit Robusta. Der Robusta-Kaffee leidet ja unter einem recht schlechten Image. Aber das bezieht sich eigentlich größtenteils nur auf diesen Massenrobuster, ne? wie der in Ländern wie Vietnam oder Brasilien angebaut wird. Und seit ein paar Jahren gibt es eben diese Bewegung hin auch zu Spezialitätenrobuster. Und das ist wirklich ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Also da schmeckt der Kaffee viel komplexer, viel ähm, feiner, nuancierter, hat trotzdem diesen vollen Körper und einen sehr schokoladigen Nachgeschmack. Und das ist wirklich was äh, ganz Besonderes, was ganz Tolles. Und dann darf man in der Diskussion auch nicht vergessen, dass Robusta einfach äh, eine ganz wichtige Rolle in der Zukunft gerade spielen wird für die Kaffeefarmer, weil äh, gerade im Zuge des Klimawandels eignen sich manche Regionen gar nicht mehr so gut für den Arabica-Anbau und da spielt Robusta wirklich eine große Rolle und äh, bietet eine gute Chance für die Farmer, weil Robusta einfacher anzubauen ist, ähm, resistenter ist, nicht so hohe ähm, Hohenlagen braucht und viel ertragsreicher ist als Arabica und kann eben dann auch zu steigenden Einkommen bei den Produzenten führen.